узун зымга жылма байланышын бириктирип анын ар башка орунда болгон каршылыгын аныктайлы чыңалуу туруктуу он вольт болсун дейли алгач байланыш б чекитинде жайгашсын башкача айтканда чынжырга баардык зым кошулган амперметр токтун күчү эки миллиампер деп көргөздү зымдын каршылыгы анда беш килоом болду байланыштын ордун өзгөртөлү чынжырга зымдын жарымы кошулду амперметр 4 миллиамперди көргөздү чыңалууну ток күчүнө бөлүп каршылык эки бүтүн ондон беш кило ом экенин аныктадык дагы бир жолу байланыштын ордун өзгөртөбүз ток күчү 8 миллиампер болду бул бөлүктөгү зымдын каршылыгы бир бүтүн жүздөн жыйырма беш килоом болду биз каршылыкты аныктаганды билдик Жыйынтыктагы чыгаралы зымдын узундугу канчалык көп болсо ошончо анын каршылыгы көп